السلام عليكم وعليكم السلام بخير واحد دقيقة الله يرضي اه اش يا شريف آه، واحد دقيقة اه الدنيا عليا خذ راحتك بلاتي واحد دقيقة قلت لك بلاتي آه. صافي بلاتي بلاتي اجي جيب لي واحد القهوة ما تعملهاش شي في الطز عملها في الكاس كتسمعني الله يا وتكون كحلة خفيفة آه. سمعتيني ça va. وما ليش في عرفتي جيب لي اتاي كاين اتاي ما تعملش فيه النعناع ما اشرف آه، واحد دقيقه الله يرضي عليك ما تعملش فيه النعناع وما تعمل فيه والو اتاي شاحر. السكر ما خصنيش صافي اجي واحد دقيقه الله يرضي عليك الو ولا تفاح آه، شني غتشرب انت لا تفاح بلي لا تفاح يرحم الله ديك الشيء بلاتي واحد دقيقه الله يرضي عليك وانا جبرتيني هنايا لطيف على visita لطيفة <laughs> اتحماك على الرصاد بصح ماشي انا وجهي واحد دقيقة الله يرضي عليك شحال شني شني غتشرب كاين لتشين كاين لتشين عندهم لتشين ما كيعجبكش ياك <laughs> هاكا نعرفك كاين ليمون كاين ليمونة هايدا صافي تشرب ليمونة ما ما مجاش وقولا لي يا لطيفه ما خصني والو الشريف لا الرياض يا يا ماشي صاحبي اقسم إيه، ديالي مالك انا ديالي انا انا عند الخدمه انا نعطيك 50 درهم صاحبي مالك خلينا نشربوا ماشي راه بروبيني ولا شي حاجه انا كما قلت شي عندي عزيز ما نصردكش ولكن انا راسي جوجك من عينك خالتي شي يقولك اودي شي مشي يلا سربي حبيبي سلام شخبار 56 درهم وبنت خالتي أما Weil der mit finnisch Gläs. Okay, انت فهمت تنعس هنايا. يا. جلس جلس اشرب جلس. فين؟ مرسي الموطع. يا شنو هادي؟ هذا النينو ها؟ مينو. كاكتا اه. دفعت تلاوة. لا وجه. لا انا جيت مع هذا المنظر كيعجبني هذا ايس كيعجبني عندكم هذا المنظر نشرب انا عندي كل شيء بالضبط عندكم البيصار صديقي ما كان لك واحد البيصار صدعتني بهذا ما تمشيش هذا جاي طيب نقدروا كله اخر نهار عندي هنايا عليكم السلام اهلا لله بخير الحمد لله اوا آه، بيان الحمد لله رايلا انا جبرتيني بديك الراس سي كومون سي الراس سي الراس هي هذيك فالي آه، فالي بيان بيان بيان الحمد آه، لله اوا شكون تعمل الحمد لله بيان اوا رايلا انا جبرتيني غادي نشري غادي كيفاش كيمشي هذا الكاطو هذا كيفاش كيمشي كيمشي بسيميا <laughs> لا كيجيبها كيجيبها شنو آه زعما شنو كيمشي فيه آه كاين الشوكولات آه, آه، شي حاجه اللوز اه كيمشي آه، كيمشي مزيان كيحمى كذا كتليته باستيلي كيبيع باستيلي لا ما كنتش <laughs> آه، حق رب ماما كتعدلو هذا ماما كتعدلو ماما كتعدلو كلي كتعدلو ماما مالي عايزين عندي شي واحد عمل لي واحد ميلو كوتون مالي melocotón اه واخا اوا بيه الحمد لله اوا اوا الحمد لله vale اربعه كيف انتينا لاباس الحمد لله ايوا انا قلت لك شي عدل الشوكولاته انا ناكلوش بالشوكولاته انا عمري طلبته بالشوكولات عمري جيتني انا وطلبته بالشوكولات واصلا انا هادشي هذا طلع لي في راسي بدلو بدلوات ما تبدل لي ما نبدل لك ما خصنيش انا ما كنجيش اصلا على هادشي طلع لي في راسي انا كنجي ما عندكمش رجال هنا في القهوه اه والله ما عندكمش رجال قلت لك القهوه هاد العائله تجويش سرجل